vamos realizar o workshop Aumentar Vendas com Marketing Digital 360. Esta formação totalmente prática de um dia permite obter melhores resultados com o seu negócio através do Marketing Digital 360. E por isso, vamos focar aspectos como produzir conteúdo profissional uh, e vídeo para atrair mais atenção do seu público e gerar mais interação, como conseguir mais notoriedade nas redes sociais, como conseguir conquistar novos públicos no Facebook, fazer campanhas de publicidade eficientes, como destacar o seu negócio no Google eh, e também como conseguir medir o retorno de investimento e que métricas vai utilizar para criar um dashboard, um painel de controle para monitorizar toda a sua presença e assim eh, conseguir incrementar eh, eficiências no seu negócio. Esta formação tem lugares limitados, por isso reserve já o seu lugar no link disponível. Inscreva-se hoje e receba da oferta o livro Marketing Digital 360.